everyone, welcome back to our channel. Today we are eating crunchy chicken legs and wings in four flavors. One is in the blackened voodoo flavor, um, hot shot, Thai chili, and nuclear habanero. Habanero. Mm -hmm. So, so, eat, with, with us! us! <laughs> 昂昂。 嗯，啊哦，嗯 저거다. Mm. I'm in sauce. belakang hidung 嗯，sweet。 Ah, sarap. Parang isip ko mag-wings na ako. indica nas pessoas. É ter um hot shop. Não adianta esse jogo. Somos So guys, we're done eating. Yung mga natira namin, kakainin namin mamayang gabi. Ulam na namin yung mamayang gabi. Mm. Sulit, di ba? <laughs> Sulit. Grabe, sobrang sarap. sarap. Sobrang sarap. Lalo na yung sausawa niya. Mm-hmm. May matamis, may saktong anghang, at merong sobrang anghang. Mm-hmm. Ito yung sobrang anghang. Yeah. We hope you enjoy eating with us. See you on the next one!